يا صباح الفل يا مساء الفل على كل وقت بتشوفوني فيه اخواتي حبايبي متابعيني الغاليين بحبكم جدا جدا في الله شكرا لكل الناس الجديده اللي انضمت لقناتنا وانضمت لعيلتنا عشان تكبرها اكتر واكتر بحبكم جدا في الله شكرا على كومنتاتكم شكرا على لايكاتكم شكرا على كل دعم بتدعموا بيه القناه الجديده دي عشان تكبر وتوصل لاكبر عدد من المتابعين وان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظنكم عملت ايه بقى دخلت المطبخ بتاعي لقيت المنظر اللي انتوا شايفينه ده طبعا الحوض عندي مليان مواعين وانا الحوض عندي طالما مليان مواعين كده يبقى خلاص المطبخ عندي كله يعتبر بايظ اي ست في الدنيا عارفه ان المطبخ النظيف يعني 80 او 90% من شقتك كده ايه بيبقى نظيف فنظافه المطبخ بتبدا من نظافه الحوض بمسك الاسبونجه بتاعتي كده وبحط البريل بتاعي وبسمي بالله وببتدي ايه امسك المواعين بتاعتي واحده واحده كده وبالرغاوي الجميله بتاعتنا ننضفها وبعد كده بقى ايه بروح بقى فاتحه الميه بتاعتي الحلوه وابتدي اشطف الحاجه حاجه واحده واحده كل بقى ايه شيخ وليه طريقه والطريقه اللي تحبي تعمليها في المواعين بتاعتك بس اهم حاجه بقى وانتي واقفه على الحوض الورد بتاع الصباح بتاعك بتقوليه الاذكار في ناس بتحب تسمع اغاني في ناس بتحب تشغل مسلسل حلقه اذاعيه جنبها اي حاجه بتحب تعمليها اعمليها بس نتوكل على الله كده ونبتدي وننظف المطبخ بتاعنا تمام انا الصينيه دي كان فيها مكرونه بشاميل فبيبقى فيها ايه حاجات زي لزقه كده محروقه فبتاكد بس ان انا ايه نظفتها مليون في الميه شايفين الحوض بس زي ما انتم شايفين كده بقى ايه في بقع وحاجات مش لطيفه لطيفة كنت زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كنت بلم القمامة اللي كانت موجودة في الباسكت دي اعزكم الله وغيرت لها الكيس بتاعها وابتديت بقى مسك السبونشة بتاعتي وابتديت بقى ايه انضف آه، الحوض زي ما انتوا شايفينه كده والحامل بقى بتاع الصابون والسبونشات ده ما كانش نضيف فقلت ايه انضفه بالمرة عشان خاطر احس ان الدنيا معايا رايقة وزي ما احنا عارفين يا حلوين كل سنه وانتم طيبين رمضان على الابواب اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب كل ما بلاقي نفسي عارفه ان انا اعمل حاجه في المطبخ بعملها عشان ما كومش عليا لان في ناس زي ما انتم عارفين بتحب تعمل تنظيفه المطبخ او عمره المطبخ دي قبل رمضان وفي ناس بتحب تعملها في آه، العيد او على دخله العيد انا بصراحه ما بيبقاش عندي جهد ان انا <laughs> اشتغل وانا صايمه او حاجه زي كده فبحب ان انا اظبط تظبيطه المطبخ دي قبل دخول آه، شهر رمضان عشان لما يجي شهر رمضان كده الدنيا تبقى رايقه ويدخل علينا العيد على خير يا رب الدنيا تبقى رايقه فما بحبش اكركب الدنيا كلها فوق بعض فكل لما بلاقي حاجه ينفع ان انا اعملها ما بتاخرش يعني مثلا انا وانا بنضف الحوض دلوقتي لقيت الوحده اللي بحط فيها الاسبونشات والحاجه عايزه تتنضف بنضفها الحيطان اللي حوالين الوحده عايزه تتعمل برده بالاسبونشه بعملها آه، وهكذا انت بقى مثلا عندك الوحده بتاعت تحت الحوض محتاج ان هي تترتب رتبيها عندك مثلا آه، ضرفه مثلا بتاعت الخزين عايزه تتظبط ظبطيها يعني ايه ما تكركبيش على نفسك خلي آه الحاجه تعمليها يعني واحده واحده وسهلي على نفسك احنا مثلا كيوتيوبرز آه ما بنيجي نعمل مثلا مثلا فيديو فعايزين نعمل فيديو مده بتاعته حلوه فمضطرين مثلا لما هنمسك المطبخ مضطرين نجيب لكم المطبخ مثلا من اوله لاخره انت لا عندك وقت تمام آه دلوقتي بقى إيه،, ايه احنا نازلين خارجين مع جماعه اصحابنا فنزلت كده اتاخرت عليهم شويه نزلت لقيتهم بيلعبوا بالكوره كده زي ما انتم شايفين ويا عيني ساحلين سيليا وراهم <laughs> زي الكلب الحيران آه رحنا بقى فين رحنا آه مطعم حمام عبده آه المطعم ده انا عامله برضو عنه review في القناه التانية اسمها موني تشانل آه روحوا يا جماعه القناه هناك اكبر من القناه هنا وعليها عدد فيديوهات اكبر آه واللي ما اشتركش هنا يشترك ويحط لنا like و comment حلو كده زيه وبرضو اللي ما شافش القناه هناك يروح ينورنا باشتراك هناك هتلاقوا فيها بقى ايه, إيه رحلات سفر آه الفلوجات بتاعتنا روتينات كتير جدا جدا آه فان شاء الله القناتين ينولوا على اعجابكم وهسيبكم بقى ايه مع الاجواء آه، في حمام عبده 顔見たい。に